نفسي ارجع لتمريني وصحابي واهلي نفسي ارجع للمدرسة نفسي ارجع العب براحتي اخرج مع صحابي براحتي اذاكر وانا مش عليا ضغوط بس انا عارف ان ربنا معايا وبقول الحمد لله على كل شيء اتكلموا عني وما تنسانيش عشان انا مش هعيش عمري في السجن عشان حاجة انا ما عملتهاش يوم التلاتة وتلاتين آه، لقيناه بي بيكلمنا من موبايل عسكري آه، بيقول لنا ان هو رايح نيابة دلوقتي آه، طب رايح نيابة ايه مش عارف بعديها بيوم مثلا كلمنا تاني قال لنا انا رايح الكيلو عشرة ونص بدأنا نروح هناك نسأل عنه كده كان في الأول بينكروا ان هو موجود آه، بعد كده قالوا لنا اه هو موجود بس انتوا مش هتشوفوه غير بعد عشر ايام بصراحة ما كنتش مصدقة ان هو يعني لسه عايش دخلت جوه سلمت عليه آه، اسر انت كويس قال لي اه انا كويس والله تخافيش ومش عارفه ايه وبتاع للاسف الشديد ان اسر آه، الطفل اللي بيبلغ من العمر 15 سنه بالرغم من مستقبله بيضيع داخل الاحتجاز في قضيه وهميه دون ان يكون هناك دليل في أوراق القضية على أي من الاتهامات التي وجهت له إلا وأنه لم لم يكتفي النظام بالتنكيل به فقط إلى ذلك الحد إلى أن وصل التنكيل إلى احتجازه في مقر داخل من داخل مقرات الأمنية وهو معسكر الكيلو عشرة ونص الخاص بقوات أمن أكتوبر مع بالغين بالمخالفة لقانون الطفل وبالمخالفة لكل الأعراف الإنسانية التي آه، عرفها التاريخ يوم الزيارة دي أول زيارة آه، ورينا دماغه هي كانت مفتوحة شوية ورينا نقط هنا كده وقال ان انا من هنا وصدري كله كده آه، في نقط بيضة من كتر الكهرباء وفعلا قلع الجاكيت بتاعه ورينا النقط اللي كانت هنا بيقولوا هو متغمي اساسا كان الظباط بيتخانقوا مع بعض ان هما يمشوه واحد فيهم اللي مسكه يقول له مشيه والتاني يقول له لا احنا ملناش دعوه وديه امن الدوله بتاع زايد قال في الاخر وصلوا ان هم هياخدوني على هناك قلعوا التيشيرت اللي هو كان لابسه عملوا بعينيه دخلوا جوه قال انا فضلت محطوط في طرقه هو طبعا مش شايف اي حاجه بس هي الصوت بيرن واضح ان هي طرقه بعد كده بدا التحقيق معاه قعد تلات ايام بيحققوا معاه مع طفل عنده 16 سنه يعني كمان لما اتاخد كان عنده 14 سنه و11 شهر بداوا يسالوه على حاجات هو مش عارفه اسامي ناس بيقول انا اول مره اسمع عنهم اساسا القضية باختصار بدأت من واقعة سميت إعلاميا وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بفندق الأهرامات الثلاثة وهو الاعتداء على حافلة كان يستقلها مجموعة من السياح الذين يحملون جوازات سفر للكيان السوري حصل ان تم الهجوم على آه، تلك الحافله من ثلاث آه، ثلاث افراد او اربع افراد وذلك طبقا لفيديوهات وكاميرات الفندق وقاموا بالاعتداء على الحافله بمجموعه من الشماريخ ومجموعه من الالعاب الناريه فقط ولم يكن هناك اي مظاهره او تجمهر وذلك آه، الكلام ليس هو حديثنا فقط وانما هو حديث كاميرات الفندق والكاميرات التي صورت الواقع بدأ بقى وسيلة الضغط تزيد ان هو بدأوا يكهربوه آه، في جسمه كله الضرب بدأ يزيد هو عشان مش عارف حاجة فهو فعلا مش عارف يقول حاجة يعني لحد ما وصلوا معاه ان هما علقوه من دراعه يوم كامل كتفه الاتنين اتخلعوا آه، بعد كده لقوا ان هو يعني مفيش منه رمى رموه في نفس الطرقة اللي هو كان فيها آه، قعد حوالي أربع أيام كده بيقول كنت قاعد كان الجو برد جدا ما كانش في حاجة اتطلبت بيها ساعتها قال لنا أنا كرهت آه، عيد ميلادي هو عيد ميلاده اتنين اتنين كان هو مختفي كان كمل خمستاشر سنة أخدوني وقفوني على على طراطيف صوابعي وحطولي تحت كعب رجلي مسامير فضلت واقف كده حوالي ست ساعات أو سبع ساعات فضلت واقف كتير جدا لحد ما كنت مش قادر ظهري وركبي يعني مش قادر حتى لما نزلوني من لما بدأوا يشيلوا مسامير من تحت رجلي ينزلوني على الأرض أنا مكنتش قادر إن أنا أتني ركبتي أو أنزل برجلي بقى كاملة على الأرض عانينا كثيرا من أجل إثبات الانتهاكات التي تعرض لها أثناء فترة اختفائه قسريا وبعد معاناة كبيرة أثبتنا بعض آثار التعذيب التي بقيت على جسده ولم آه، تقم النيابه العامه آه، بارساله الى مصلحه الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطب عليه واستبيان ما به ما بجسده من اثار آه، تعذيب وبعد مجموعه من الاجراءات التعسفيه لم نتمكن من الاطلاع على اوراق القضيه ولم نتمكن من التصوير او اتخاذ حقوقنا التي كفلها لنا الدستور والقانون طيب في احراز متوجهه له المحامي قال لنا لا مفيش مفيش اي احراز حتى متوجهه لي عرضوه طيب على نيابه طفل او حاجه لا احنا هنعرضه على محكمه جنايات اللي بتاعه الكبار يعني تم ارساله الى محكمه استثنائيه محكمه الارهاب برئاسه المستشار ناجي شحاته وحوكم باتهامات هلاميه منها الانضمام إلى جماعة إرهابية بالرغم من أنه طفل لا يعرف الانتماء الفكري أو غير ذلك والاتهامات التظاهر والإتلاف والشروع في القتل بالرغم من كل تلك الانتهاكات إلى الآن من خلال إجراءات المحاكمة لم نجد من خلال عرض الفيديوهات أو فض الأحراز أو أقوال الشهود في الأوراق أي دليل مادي أو معنوي على انتماء طفل إلى فكر إرهابي أو غير ذلك ياسر أساسا بيلعب هاندبول من هو في تالتة ابتدائي تقريبا متفوق جدا في رياضته آه، خاصة ان هو حد طويل عريض فطبيعي ال handball بيبقى عايز ال form ده بتاع الجسم فكان الكباتن دايما مهتمين بيه حياته تقريبا 24 ساعة كان في النادي يعني حتى لو ما عندوش تمرين بيبقى قاعد في النادي بي... بيذاكر بي... بيلعب مع أصحابه بينزل بسين يوم الجمعة المدرسة كانت جنب النادي فكان دايما من المدرسة للنادي عنده درس يطلع النادي برضه بعد الدرس بتاعه يذاكر هناك طالما بيحب حاجة آه، لازم بيأدي فيها حلو قوي فهو كان أسود سنة واحدة أو سنة ونص تقريبا كان موسمين ويدخل ال first team كان دايما بيسافر بس جوه مصر كان مفروض سنتين كمان ويمثل النادي بتاعه بره او بلده عامه بره يعني كنت دايما كنت بستغرب يعني من القوه اللي جت اخدته انت ازاي جيت اخدت طفل من بيته حرمته من اهله من رياضته من مدرسته من مذاكرته آه، وحطيته في سجن بين اربع حيطان يعني انت دلوقتي دوت كان طفل بيحلم ان هو يمثل بلده بره واللي هو يعني يلعب باسم بلده انت دلوقتي لما يجي يخرج هيبقى فكره ايه او هو نفسيا عامل ازاي دلوقتي عشان اما يجي يخرج يكمل في اللي هو كان بيعمله يعني انا افتكر عيد ميلادي اللي هو كان قبل ما يتاخد بشهر تقريبا كنت نايمة في أوضتي يعني وقافلة الباب ودخل حط لي حاجة على الترابيزة بتاعتي وخرج عملت نفسي نايمة عقبال ما يخرج فقمت لقيته آه، حاطط لي شنطة هدايا وفيها فيها اكسسوارز لان هو عارف ان انا بحب الاكسسوارز فهو دايما ما كانش بيحب حد قاعد في البيت مش بس متضايق لا هو كمان مش ساكت لازم يفضل ينكش في ده ويهزر مع ده صحابه في المدرسة وفي التمرين كانوا دايما بيحبوه يعني اللي هو اول ما بيروح المدرسه اول ما بيخش المدرسه اساسا صحابه بيتلموا عليه واللي هو ازيك يا اسر مش عارفه ايه بتاع اسر بقاله سنه وستة وعشرين يوم طبعا اصعب سنه عليه في حياته يعني الزياره اللي كانت بعد السنه على طول فبقول له يا اسر يعني اتفائل ان شاء الله يعني هتخرج وكده قريب قال لي انا بس مش عايزه اقضي عمري كله جوه انا ضاعت مني سنه هتضيع مني ايه تاني هو حاسس ان السنة دي عدت فاتت فاتوا حاجات كتير انا اعتقد ان لو هو عمل حاجة فانت حاكمه لو هو لو انت شايفه ان هو فعلا متهم كنت مقعده سنة ستة وعشرين يوم في سجن بيشوف اهله من ورا سلك يعني احنا لحد دلوقتي ما يعني ما حضنش مامته وباباه بقاله سنة وستة وعشرين يوم ليه كنت فاكرة ان آسر بس هو اللي يعني حالة شاذة كده ان هو جوه طفل بس انا لما دخلت شفت اطفال كتير جدا جوه شباب كتير جدا جوه بسأل نفس السؤال لنفسي هما دول بيعملوا ايه جوه